नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ में गंगा के किनारे ये संगम का तट है और यहाँ पर पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व चल रहा है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर देश विदेश से आए हुए हैं और गंगा का स्नान करके पुण्य कमा रहे हैं मैं अपने कैमरा पर्सन साथी मोहित देवकर से कहूंगा कि वो आप आपको ये लाखों लाख श्रद्धालुओं का जन से लाभ जो उमड़ा हुआ है वो दिखाएं सुधीर जो भी रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं अपने दोस्तों से बिछड़ गए हैं जिनके नाम अनुराम पटेल राजेश प्रमोद वो यहाँ पर अनाउंसमेंट सेंटर जो संगम चौकी स्नान घाट के काफी नजदीक है पार्टी के पास है यहाँ आकर उनसे मिले